E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao DM Channel. Eu sou o Jefferson e estou criando este canal para compartilhar o meu conhecimento e juntos tornarmos deste mundo um lugar melhor. Faremos diversos projetos né, dos mais variados tipos. Trabalharemos também com desenvolvimento de softwares, sites e toda essa parte de programação. Uh, faremos algumas a gente cita falta, que vocês peçam nos comentários. Né? então, assim, o canal é um canal geral. Né? É, claro, o foco dele é bem tecnológico, né? É a minha área de formação. Então, nós teremos aqui é, conteúdo sobre tecnologias e tudo mais. Né? Arduino, microcontroladores, né? que também envolve. Uh, parte de eletrônica, elétrica, mecânica, e algumas outras coisas também, né? Que conforme vocês for pedindo, vão surgindo experiências, projetos, feiras, coisas que ah, a gente possa estar compartilhando. Então, conto com a colaboração de todos para o nosso canal né, crescer. Então, primeiro vídeo. Né? E então, para você que está chegando agora, já clique em se inscrever ali embaixo. Ative o sininho para não perder nenhuma publicação, porque os vídeos ainda não têm data fixa para serem colocados, né? Daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa mais preparada, assim como isso, o cenário, né, que ainda está né, é inicial. Mas já tem algumas coisas que eu pretendo estar tá preparando aqui para nós. Então, se inscreve aí, deixe seu comentário lá no, na parte de baixo sobre dicas para melhorar e tudo mais. Né? Qualquer comentário é bem-vindo. E também... É, é, que vocês querem nos próximos vídeos, né? Então, ah, dê ideias de projetos, de alguma coisa que vocês queiram ver, queiram saber, né? Então, vamos lá, vamos nos ajudar. Então, é isso. Espero que todos curtam o canal e aguardo a colaboração de todos para estarmos, estarmos uh, evoluindo, né? Isso ficou horrível, mas tudo bem. Até mais, pessoal. É isso. Um forte abraço e falou!